Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Sekarang saya mancing di selokan guys Nyari ikan wader Oke seperti apa keseruan mancing saya hari ini Ikuti terus video ini Dan jangan lupa ya Like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian semua umpannya saya pakai ini tepung terigu dicampur bermacam-macam oke seperti apa apakah umpan ini dimakan ikan saksikan terus video ini wih wih wih wih wih wih wih wih langsung disambar guys mantap betul ini umpan sangat jitu <laughs> nyangkut itu waduh nih lumayan besar guys Wih, wih, wih, ya. <laughs> mantap sekali. wah kecil tuh ada yang besar-besar kayaknya tuh ada yang besarnya belum makan ya makan eh nggak kenyang Ush, ya, wih. besar bro water jumbo ini water jumbo lu lihat ukurannya tuh dua jari uh mantap ini kan wadernya besar-besar ini kalau nggak ada penyetrum dan pengobat ini ikannya jadi besar-besar gini sadarlah kau wahai pengobat dan penyetrum ikan biar ikannya besar-besar dan tetap lestari mantap mantap asli besar-besar bro dua jarian mantap sekali wes nih besar-besar Wis, wis, wis, wis. Ini yang kecil udah ngeroyok nih. Kalau yang kecil ngeroyok, yang besar pada kabur. Wih, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. Wis, gak kena, aduh. sini masih banyak guys. ada kelaparan kayaknya nih uh, tuh besar-besar tuh oh ada bukunya juga tuh buku bukunya udah eh takut bukunya airnya dangkal soalnya Yalah, alhamdulillah <laughs> dapat yang kecilnya. Ush, enggak kena. Ya, kena <laughs> rupanya kau. Nih ya, saya kasih makan. Tuh. Tuh. Banyak bener. Banyak tuh, banyak bener tuh. <laughs> kan wadarnya banyak. iya tapi ukurannya kecil-kecil sih tanggung-tanggung ada yang besarnya juga sih uh banyak banget uh <laughs> jos gandos coba yang sebelah sana Tuh, langsung kemeroyok guys. Ini yang di sini. Woi, tambah banyak. Mantap. Seneng kalau melihat ada banyak ikan. Airnya jernih juga. tuh ngumpul di situ ini kalau sambil dipancingi mantap nih iya yo kro yo. hahaha. aduh kecil-kecil guys mana yang besarnya nih Ada minggir Wah, pinter ikannya. Wah, pemeroyok banget itu. Nah, ini buat mancingnya yang besar. Ayo yang besar mendekat, makan. Nah, itu ada, ada, ada. Ada, ada. Iya, aduh nggak kena. <laughs> yang besar makan malah nggak kena tuh tuh tuh makan lagi makan lagi iya eh nggak kena lagi <laughs> kacau ini iya cepet habis tuh tadi dikasih agak besar udah habis juga bom lagi. Tuh langsung ngumpul tuh. ukurannya kok kecil-kecil semua ya yang besarnya kok pada ngumpat ya aneh wadar sebanyak itu nggak ada yang kena <laughs> aduh ya ampun eh. itu makannya kayak gitu sih ya dikeruput keruput keruput nggak ditelan apa uh tuh meroyok banget suasana sis sis sis sis sis sis, sis. Ya? mantap gede mandan <laughs> lumayan Ush, mantap <laughs> mantap ini nemu tempurung kelapa ada larvanya mau saya coba buat umpan ini larva tuh saya ganti pancing dasaran ada yang narik-narik Oi, ada yang narik-narik tuh. malah nyangkut apa ya lele atau apa ya Oh, water besar ternyata. Aduh. Nyangkut. Nyangkut di ranting. Nih. Bayan besar nih. Saya nggak pakai pelampung. Pakai pakai kailnya juga besar karena tadi saya lihat lele terus ada ada larva kelapa kirain lele yang makan ternyata wader juga <laughs> oke mantap lanjut oke coba lagi di dasaran atau lelenya mau makan eh benar woi apa ini woi apa itu woi water gile waternya gede-gede banget oh mantap padahal kailnya gede nih tuh kail gede dasaran udah kayak hampal aja ini langsung nyamper. mantap wah wah sudah gelap teman-teman ini udah hampir maghrib saya pulang dulu ya guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan bagikan video ini ke teman kalian semua thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah gelap guys